A glândula pineal teve muito destaque em diversas culturas, como por exemplo no hinduísmo, onde tem sido associada com a espiritualidade. Porém, o que conhecemos acerca dela? A primeira descrição foi feita por Herófilo da Calcedônia, no século III a.C., quem achava que regulava o fluxo do pensamento. Posteriormente, Galeno, no século II d.C., descreve a sua anatomia, a qual é aperfeiçoada por Besalhos em 1543. Em 1641, Jean Cousy defende a tese que é nela onde se localiza a alma, ideias que compartilha o filósofo Descartes. No século XVIII, é considerada uma estrutura vestigial e há uma diminuição no interesse de seu estudo. Com o início do século XX e avanços na anatomia comparada, começaram a surgir as primeiras publicações referentes ao papel endócrino realizado pela glândula pineal. Foi documentado também que substâncias extraídas da glândula pineal de vacas conseguem clarear a pele de rãs. Aaron Belerner, um cientista da época, tinha o intuito de isolar da glândula substâncias que poderiam auxiliar no tratamento de doenças na pele. Não houve sucesso em sua tentativa, mas com isso foi se isolado o hormônio que hoje em dia é conhecido como melatonina. Do ponto de vista espiritual, a glândula pineal é vista de formas variadas em diversas crenças, como forma de amuleto protetor e prosperidade, ou meio de atingir intuições transcendentes pela expansão de consciência. A presença do terceiro olho nos artefatos encontrados pelo mundo todo indicam que as religiões do hemisfério oriental e do hemisfério ocidental, mesmo separadamente, evoluíram de forma semelhante em relação ao uso espiritual da glândula. Diversas religiões atuais ainda utilizam esse conceito, como a Umbanda, Wicca, maçonaria, budismo e hinduísmo. A pineal é uma pequena glândula que se localiza no interior do cérebro de quase todas as espécies de vertebrados. Nos humanos, seu tamanho é comparável ao de um feijão, nos adultos, mede de 5 a 8 milímetros e pesa cerca de 150 miligramas. Ela está situada próxima ao centro do cérebro, entre o hemisfério direito e o esquerdo. Nos seres humanos, a glândula pineal se forma na sétima semana de gestação. Cresce até o segundo ano de vida, porém sua massa aumenta até a adolescência. Historicamente, a glândula pineal é muito similar ao sistema nervoso. É uma cápsula de tecido conjuntivo que reveste a pineal e suas características delicadas sugerem que ela seja formada pela pia Mater. Os axônios perdem seus envoltórios de mielina quando penetra a pineal e termina entre os pinealócitos, estabelecendo sinapses com alguns deles. As terminações axoniais contêm um grande número de pequenas vesículas. A pineal é constituída principalmente por dois tipos celulares, os pinealócitos e os astrócitos. Os pinealócitos constituem 95% das células da pineal, eles possuem citoplasma levemente basófilo e um núcleo arredondado em formato de rim. São responsáveis pela produção da melatonina. Já os astrócitos ou células da neuroglia representam apenas 5% das células da pineal e são responsáveis por proteger e dar suporte aos pinealócitos. A glândula pineal tem como principal função a produção de melatonina, um hormônio que, ao ser recebido pelo núcleo supraquiasmático, cria a sensação de sono em nosso organismo. Para que a produção da melatonina aconteça, é importante a presença do neurotransmissor noradrenalina. Porém, durante o dia, a grande quantidade de luz solar é captada pelos olhos, que transmitem ao núcleo supraquiasmático um sinal que inibe a liberação de noradrenalina na glândula pineal. Dessa forma, a liberação de melatonina também é inibida, de forma que durante o dia nós sentimos menos sono. Por outro lado, à noite, não há mais essa grande luminosidade sendo captada, de forma que o núcleo supraquiasmático não inibe mais a noradrenalina, e a melatonina volta a ser produzida normalmente. Por meio desse mecanismo, a glândula pineal gera a sensação de sono à noite. A glândula pineal pode sofrer processos de calcificação. Isso ocorre devido ao acúmulo de cristais de fosfato, conhecidos popularmente como areia cerebral. Esse processo causa uma diminuição da produção de melatonina, afetando o ciclo de sono-vigília. Outro problema que pode ocorrer nessa região é o surgimento de tumores. Apesar de geralmente raros, esses tumores exercem muita pressão no cérebro. Os maiores problemas relacionados a essa patogenia são a hidrocefalia, causada pelo extravasamento do líquor, e a síndrome de Parinot, que causa déficit na mobilidade ocular.